Bueno, venimos aquí al tercer festival de cerveza artesanal en Avenida Escazú, Mando. ¿Qué le parece? Madre, chidísima, yo estoy todo ansioso, la verdad, porque lo que pasa es que, digamos, un festival de cerveza es como Disneylandia para alguien que disfruta la cerveza. <laughs> <laughs> no fue nada, solo Pilsen y Imperial. Ah, pero más o menos pronto viene Costa Rica's Craft Brewing Company. Ha sido una oportunidad muy grande para, ver ah, esta escena crecer ah, de nada hasta, eh, pero este año, en mi opinión, hubo más cervezas que puedo tomar y más cervezas muy buenas. En un año solamente. Y básicamente en tres años de nada tenemos esta. Eh, es increíble, en mi opinión, y es un señal de que está pasando por todo el mundo. El producto es el primera cosa, no es la venta, no es la gente, es el producto que estamos produciendo, un producto de top quality. La cerveza aquí en Costa Rica que estamos produciendo es igual que en, calidad de cualquier cerveza en el mundo. Chichamel es, ajá, exactamente, que es un hidromiel más estilo como cerveza, pero es con el maíz cojagua de Nicoya. Nosotros traemos el maíz, lo hacemos en Malta, y lo hacemos en este hidromiel que es como una cerveza, es un homenaje al chicheme nicoyano, queremos este, fomentar más la cultura costarricense, eh, hacer un ingrediente que sea 100% costarricense con los por los ingredientes y por la tradición. Estoy tomando birras de unos lugares nuevos que no existieron el año atrás. Hay gente haciendo cerveza que no tiene permiso todavía para vender, pero está haciéndolo y otros aprendiendo y está creciendo como Exponencial. nosotros empezamos malteando, o sea, cuando no se conseguían granos acá, eh, nosotros empezamos a maltear con, con arroz, con, maíz, hacíamos birras de camote, hacíamos unos magivers ahí para conseguir, para conseguir algún tipo de, azúcar, ¿verdad? Entonces era maltear, tostar. Tenemos amigos que tienen arroz, amigos que tienen maíz, entonces bueno, ¿por qué no tostarlo y hacerlo? de al principio salían unas cervezas de, sinceramente feas. Pero bueno, ahí hemos seguido evolucionando. La del camote eh. no. ¿Qué, qué, qué, Por eso es que la del camote no está aquí. No, sí, algunas veces, pero no, súper bien. Y de hecho que tengamos más variedad. Claro, que que se Sí, porque A mí me genera una alegría increíble, o sea, no lo puedo describir porque lo que hemos visto en tres años, la gente que se ha montado en esta ola y ha empezado a trabajar duro por traer mejor cerveza a, esta gente tan buena que tenemos en este país, con tanta pasión, con trabajo, eh, es simplemente eh, me produce una alegría indescriptible. No, no existe este frase, tenemos suficiente cerveza buena, no hace más. Es una alegría, digamos, ver cuando, cuando alguien aprecia el trabajo de uno y llega y le dice, por ejemplo, que la cerveza está muy buena. O sea, tanto esfuerzo, uno, se da cuenta que, realmente todas las horas de sudor y lágrimas eh, están dando fruto. La cosa es de montarse en la ola. Ahora, eh, sí, sí, la cosa es, hay que hacer el esfuerzo para poder estar entre los que se montan en la ola para poder crecer y llegar más allá. O sea, que la próxima vez que uno participe en esto no sea un esfuerzo sobrehumano, sino que sea nada más hacer un poco de cerveza y traerlo. Pero he probado ah, unas cervezas muy buenas hoy, en mi opinión, mejor que el año pasado. Mm. Ah, y hay más micro cervecerías Ah, hay más uh, cerveceros, caseros que están pensando en tal vez ir profesional. Yo quiero ver más cerveceros caseros que solamente ser cerveceros caseros. Solamente quiero hacer cerveza, ah, en la casa. No necesita tener un, un, negocio. Ay, no sé, ¿verdad? No sé qué para el futuro, pero es divertido nada más. Siempre estoy intentando hacer algo nuevo desde que empecé con la gente de, de Birra nunca, nunca he repetido ninguna receta de cerveza, siempre estoy experimentando y bueno, ahora estoy impresionado, no me lo puedo <laughs> creer. Sí. Es que muchas gracias. Eh, es un proceso, es un proceso educativo y, y para eso estamos aquí, para educar, ¿eh? Exactamente. Eh, <laughs> y más divertidos también. Ah, divertidos. Aquí en Costa Rica no, sí. Washington. De hecho era como un festival cervecero húngaro y era bastante parecido. Ah, sí. Nada que envidiar especial, gente que llega y me dice, oh, esto me recuerda a mi abuela. yo recuerdo cuando mi abuela hacía chichemel, es como que la alegría de alguien que, que, te pone con un ser querido en el pasado o con un lugar en particular que has probado algo y es muy gratificante, especialmente cuando cuando escuchas historias como esa como mi abuela lo hacía y vengo a probarlo porque quiero saber cómo era y, y ah, esto, esto, esto me huele, me huele a miel, me sabe a, me sabe a, hacer tico. Yo, ah, eh, a uno le dicen a tica, a otros le dicen, yo ya la pusieron diferente nombre. <laughs> Por muchos años vivo aquí y siempre quise más opciones en cerveza y todos mis amigos y gente visitándome para surfear también. Dicen que Costa Rica está súper bien, pero falta craft beer. Y ahora haciendo la cerveza aquí y todas las opciones que ahora hay. Y la gente en la playa surfeando, después tomando buenas birras, súper contentos. Es un, y ahora parece perfecto. Siempre, se puede revisitar un estilo. Por ejemplo, mucha gente tal vez eh, se tomó una cegua por primera vez, la primera cerveza artesanal que probaron y dijeron, no, esto es demasiado amargo, es demasiado aromático, es demasiado para mí. Pero de un momento a otro empezaron a probar eh, por ejemplo, probaron una Libertas o eh, volvieron un año después a la Segu y dicen, oh, ya no se siente tan amarga, ya no es como un shock tan grande, entonces fue que el paladar es un gusto adquirido, esto es un gusto adquirido. El paladar tiene que, aprender a, a apreciar las distintas sensaciones que ofrece una cerveza. No hemos parado, dijimos, este año que traemos más ayuda para poder ir a caminar y a ver a nuestros amigos. Eh, no, que va, es que no, se puede salir de aquí, pero, está, está buenísimo. La generación que 8, del 80 al 85 vivimos de la cerveza. Todos nos gusta el buen sabor, la buena textura, la buena vibra, nada de ofusques de la vida. La cerveza nos da eso, así de simple. Entonces es todo lindo y además apoyar a la gente que de verdad aprecia las cosas que son hechas con tiempo, que investigan, que leen, que, puta, que te da una experiencia diferente. <laughs> Se aprecia. O sea, vean, miran los 3000, o sea, demasiada gente, prójimos aquí, que todos estamos matizando el día del tiempo libre, comiendo, comiendo y tomando cerveza de verdad. Muy oloroso pues. Eh, ya estamos eh, tratando con toda pasión y todo el corazón de nosotros a poner un producto de calidad, eh, top quality, y yo creo que cada vez cuando la gente de verdad se disfruta esta cerveza, los ojos están grandes, están con los labios mojados, disfrutando la cerveza, es ya yo sé que estamos eh, cumpliendo la meta de hacer uno por buena cerveza. Gente que, ha venido este, recomendada de otra gente y nos dicen, bueno, madre, me recomendaron la Malincho, me recomendaron la Parachín, entonces es una vara que, que, que uno, uno realmente sí, o sea, uno se aprecia mucho en realidad porque uno se da cuenta que a la gente de verdad le está gustando. Y aquí es como el craft beer, la cerveza artesanal aquí en el país va a explotar igual como un volcán. Es, un proyecto, pero está ahí listo para una fiestita ahí dentro, tomando buenas birras. Y obviamente uno siempre tiene que estar probando para seguirse inspirando y, ver qué ingrediente puede servir, qué ingrediente, si se me ocurre tal, cómo balancearlo todo. Entonces de no sé, hay demasiadas cervezas increíbles. Es, un proceso y hay que también entenderlo como tal y darle tiempo, ¿no? No se puede llegar de la noche a la mañana a apreciar un barley wine porque es una cerveza enorme, complejísima, con muchísimo trabajo, muchísimas, eh, digamos, eh, técnicas distintas que, el paladar de una persona que solo ha tomado una, cerveza producida en masa toda la vida y no por tanto por disfrutar la cerveza, sino por, por buscar más el, efecto, eh, no va a poder apreciar igual, Entonces no, es la idea que lleguen y, tomen el shot de barrio como que si fuera un llega maestro. Con una jarra de litro, llega el mami y dice, más si le doy todo esto, y tira un motete de, de etiquetes a la mesa, me la llena, la jarra, ¿verdad? y se la llené dos veces, porque eran como 28 etiquetas, no sé dónde lo sacó. Estás borracho, ah. borracho?